a ah, yo quiero Lázaro a matiriro no a tiro que no me doa tía eh. tiro mamá Maria María se baro jesu to da poli de mesia to poli me tiro le paco ti corojiri jire a to doa tía bachiña to mamá eso no me hace paina le Jesús le yaurustis carire Toro me caíriro doa tiro nina. Ni yo tis carihire, Lázaro wameo sunomia. Tikis tioro, once nine Jesús. Mi pure Lázaro todo atia toyaria tiki tijierare. Cuamas que tuare, masana ño tiki tire, mi pure tira doatira. Ahia yu tomas que no tuariro, yehia kene, niaca masa. Nire Jesús. Jesús martare, toba oro Lazaro Lázaro tuaro tuero kanyatire. a n i l o Lázaro do atirio l tohichu teoparota toi Jesús e pgadas cho tuasinine. Pgadas cho baro Jesús o n s e nine sale to boinane. Pare turi Julia ya papu tua bahina toa. Nine sane. Bueriro kanapkata j u d i o masa tomas que namoneta mende toscamas a tu amare. Tosea que topu pare turi tua badu halima. Ni sa to b o e n a sani chi teoro tiro tio hamasena sinone yauro vistita de buero sane osenine piro to tuena tiga chore 12 hora ribaro hira sendas chomas kariro to hisini no no ni hamani ajina das chore tinina ne pratu ma borera hamani yo mejetas na tinina se pratu ma borabara sendas chomas kariro maria no no niera tina Nire j e s u ani no sale o n e ni una moretua. Mani mene mascariro Lázaro, canino nica. Toa cani pachita, yo tiro de maco y waita. Nire sale. Petoro, Lázaro caniro hiro, yo diroca. Ni maíza. Sani pachita j e s ú canino nica nino, yaria waka, nino nini himane. Toanichi tiona, Lázaro soro nica ni tioto mesase. Sani teotuchi Chimasino Jesús bosto ya sale. Lázaro yaria vaca. Yemanieno to yaria no anina. Ahina mosangere, maskun tuana monaka. masinamo. Mosangere, maskun tuana kiti hiaka ari. Anjoana basata. Mareñina to tocape. Nine Jesús. Tomás de aliro Tiriro once nine sane. Jesu mene Wahina Tiro de Waja, Maricune Wajajaro. Ni le toma. Aya sato presasuna kachiwaro. Toma que no se ni yaure Jesure. Pititia da cholivara, Lázaro kirore, Masako papu tision sanibaro. Ni yaua Tirole Betania mamatiri mascase, Jerusalén Kaka y tia kilómetro yoaro gire. Ahí Lázaro baro Hajı Jerusalem bajena sakoya judío masa. Martare Maria kene ñaka tiata tarihire. Topure sasuna kachi tioro. Marta se sanet Vistibos caro vire. Yo me tatobaro Maria se toyawe putu Marta se Jesure vistió cabi once nine tirole? Putoro, pues yo bauto yale topano, mu hichu, tiro yale erabua. Mi pujure, pues, ah. Mesini payo tiro mesini no seta yoaroka. Nire Marta Jesure. Mbae masabi haroka. Nire Jesuti korore. Aha, ari ya pato pitiri dachoi yare nakiri ti masabi hati dachoi to masabi hatore masihayu. Nire ti korose. Tuani chi Jesu o seni ya thwa. Je masabi hache yoari rohija. jiahiro kuchinyo airo hija. Jirema kontuariro yariaparota a k a s t i r o kuroka. Ahia hipitina k w a m a kimene a k a s t i r o kuina jirema kontuina pichaka pu n e w a s i Arire masinharima. Nine h e s u t i korore. Putoro m a s i n h a j u k r i s t o k w a m a k u m a k u n o Masare yudu chinyo aliro. Ariya papu taroka. tini riro mu hecho Nire Marta Jesure. Marta ni te si tobaoro María re piro vare. Mani ne bueriro, mani llamas caitaro nira. Mune pire. Ni ya ka yauri hire María re. Tuane teoro Maria, María nyudo ro makan Sakapu tari hire Jesure nyiro taro. Ti llamas capucera sinisa. Marta sane to vistió sinisa. huyo masatiwei Maria re nyaaka tiania. Ahia tikoro to wachinya, tina tikoro re nene ti talihire. To wamino kiro re tisiosanegos papu, tiro waaro nina tikoro ni tiotu lihi maretina. Ani tiotu a tikoro re nene ti talihire. Ayo a Maria sakapu viro, Jesure nyu, to dapori kainatu kwa kasire. Putoro, yuba u to yaria to pano mwoi hi chu tiro yaria rabo. nina tikoro jesure ahiro tikoro huyo masa tikoro menetai nakhe titi chinyu no jesus e tuaro khaya nyano jahe phonatire lázaro kirore no pusio sari masa ni siniture jesus yui taga ni phima kanetina yanichi teoro jesus tiaware lázaro kirore jesus tuaro khai rihira nine huyo masati basi yo me está paina tina me ne más que nace once nine Gaspar de lirore ñuiti yo aliro gira aliro Jesús Ajiro Lázaro Cana Toyalia Borore Yuti Chin yo era Bori Ariro Nine tina Tibasi Ajiro Pali Turi Jesús Tuero Kaya Namone Ajina Sahipi tina to Masango Papusi Tigo Pa Taka Puti Sari Gospahire Tigo to Puto Pa de Siosa Taka pira mere tupia kuniji retina. Takare na ponga. Nine Jesús. Tuanichi tioro Marta yariari rokiro wa mio no once nine. Futoro mi pu vistitia dachori wa To yariari baro. Ahiro to pak kiro uni biaka. Nine Jesu Yo le ko tuako. Kwa mas que tuare ni ko ni mai. Nine Jesús Toaniri baró tina taca na pone. A tina poni baró Jesús se muano puñu, Juan cune o senine. Mai, jure mơ thua tụ sự đấy. Tire mơ gió chứ mà si cứ bà chê hà mơ này. A gió jure mơ đã cho đi bên a thua rục cura. Tire mà si ha. A mà si paita jure mơ baró cariro. Juhiare, onen tu cuina ti mà si te kitire. Mare a ni ni ha. Tire, postokan tira, tiniti k i t i k e n e aniniha. Nire Jesús to buskirore. Anitu su Jesús tuero sanyiruskure. Lázaro, vihataga. Ni sanyiruskure tiro. Tuanichi yaleari rukiro tuamokanine, todapori kune sutika salimene timamari rukiro, todapure sutiro mene timamari rukiro, masago papu vihatare huna. t i w a m a r i kirire panga. ni n e j e s u Toa maso cheña, p a j i j u d i o masa, m a r i a de n y a t a i namene mascaina, j e s u s e m a s k u t u a r e yo me tapaina se, tina mene mascaina se, fariseo k u r a mascaina k a a p u w a si j e s u toyori de yauri h i de tinane. Ahia sacerdote putoa, fariseo k u r a mascaina putoa que camachu, tibasi o n s e ni d u s k u a Jesús payi talicuama q u tua mene yo año mujana. Toa yo año are maritiro de años ka maritiscatera chu. Hipitina masa tiro de mascutua tiro mene wa pitia boca. Ayo tiro Jesús tipitoro quito tiso c h i u a Roma mascaina pitoa se marine coanina nisua y a n o yo acamarine. t u si coamas que bure coadusti huascaca tijaina surarare. manejati takhre ma gatina ahina do se joana karimi pure ni dusku atina ti basi tiani pajita pairo kaifa mama tiriro tikh mane sacerdo te bui phutoro hi ro tina ne o se ni jawa masa se ne masierara judio masahi pitina manejati kitire gairo maseno to yaliachi noana to yaliera chen manehi pitina judio masane kwa pañon kamboa tire masa masierara nia kaifati nare anino tomusiro anino niera sacerdote bui pitoro tohichi judio masa yakitire jesu toyaria tore kwamaku se kaifare ani yauhtia jesu yariare judio masa ditare yidichi yuarutaro nienare a yariaro hipitina kwamaku pona ari yapapu histeinaku kikurata tihiti kitire yariatiro hire jesu ahiatira choita tina yo a wahana Karimani, ni tiro de wahata anima a tian wahadua chimasino jesu paye juyo masabastoi de tinino erare ahiro masamarino ti efraim wamatiri mascapuisare que ware sare Ti sio tuasinire jesu tipare pascua san mano Aya bosene muri panoka masa paju paye maskani maskani Jerusalén pu kamachure. Pascua maskani tichito pano kwa maskuyare. Joata tiña buiri gosata nine. Ti paretina Jesure maskani nihire. Ahia kwa masku wipu hina onse ni duskua. Bosene murine nyuna tera bokari Jesús musateo tuche. Ni duskua tina tibasi. Ahia sacerdote aputoa fariseo cura maskani kuu. Once ni ya urustia masane. Jesús tohirore msa masina ya ugasane. Tirore ya anata naniha. Ni aputua masane.